Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak odzyskać pieniądze za rzecz z mm, np. eBaya lub innych stron, które y, preferują płatność PayPal. Jeśli oczywiście rzecz Wam nie doszła lub przyszło to w innym, y, przykładowo y, jako peruka, to inny kolor, model lub została uszkodzona, już inna sytuacja podobna. Więc Oczywiście logujemy się na własnego eBaya oraz Facebook. Pierw na eBayu wybieramy rzecz, która nie przyszła. Czyli w tym przypadku y, tutaj maska gazowa. Otwieramy w nowym koncie, żeby zobaczyć y, płatność, którą dokonaliśmy w obcym przeliczniku. Logujemy się na PayPal. Y, z faktu, że jakiś czas temu PayPal ogólnie zmienił wygląd całkowicie co w chuj ludzi kurwia. ale co tam, hmm, to cóż, pokażę Wam właśnie na tej nowszej wersji. Można oczywiście tutaj, w tym tu roku, wybrać poprzednią wersję, żeby było tak jak dawniej. No ale co tam. Wybieramy oczywiście rozwiąż problem w centrum rozstrzygania, które znajduje się z lewej strony. E, zgłoś sprawę, problem. Sprawdzamy, kiedy została zakupiona. Rzecz. Data zamówienia. 14 październik. Tutaj wybieram patrz, sprawdzamy, kiedy zostało płatność. Wam wystarczy na ikonkę i od razu nam się wyświetla. 14 październik tego miesiąca, czyli Sprawdzamy. No już nie 14 e, październik. Najlepiej sprawdzać datowo, bo łatwiej jest wówczas znaleźć odpowiednią płatność. I pokaż. E, tu akurat mamy wszystkie płatności z tego właśnie okresu wybieramy ta, która nie doszła. Czyli to było GPB. Jedyny, który mamy tutaj, to jest ten. Możemy skopiować i od razu dodać, ewentualnie oznaczyć tutaj ikonką i kontynuuj. Tak, jakiego typu problem yy, chcesz zgłosić? Wybieramy oczywiście Mm, w tym przypadku mój zakup nie został mi dostarczony, czyli pierwszy spór dotyczący przedmiotu. I kontynuuj. Informacje transakcyjne, widzimy dokładnie ile kwoty zostało. O, oczywiście teraz w nowej formie jest dodawany również powód otwarcia sporu. Mój zakup nie został mi dostarczony. Otrzymany przeze mnie przedmiot nie odpowiadał opisowi przedstawionym przez sprzedającego, na przykład lalalala. Nas interesuje w tym przypadku mój zakup nie został mi dostarczony. I kontynuuj. Eee, jakiej kategorii należy Twój zakup? W tym przypadku to jest akurat nie artykuł związany z rozrywką. Eee, I musimy do napisać wiadomość e, do sprzedającego, żeby była informacja. Oczywiście najlepiej napisać wiadomość po angielsku, gdyż e, sprzedawcy w 99% to są zagraniczni i nie rozumieją innego języka oprócz ojczystego, ewentualnie angielskiego, który jest powszechnie znany. Wpisujemy wiadomość. Nie dajemy cokolwiek, możecie nawet użyć Google tłumacza, jeśli wolicie, ale krótko zwięźle na temat. Kiedy został zamówiony, na który jest teraz, wpisujecie tak, jak to było i dajecie do centrum ostrzegania. Kontynuuj. Łączenie. A, tak. Teraz dostaliśmy tutaj informację, że mamy teraz 20 dni na rozwiązanie problemu bezpośrednio ze sprzedającym, Yy, jeśli oczywiście yy, sprzedający sam podejmie się do tego, żeby zwrócić nam koszty za przedmiot, otrzymamy je automatycznie na, nasz, na nasze konto PayPal. Jeżeli jednak nie, to przed 17 grudnia w tym przypadku, czyli 20 dni od rozpoczęcia tego, najlepiej dzień przed minięciem 20 dni, Musimy przekształcić to, przyjdę tym wysłę, e, musimy przekształcić to w roszczenie, żeby mm, zwrócono nam automatycznie w ciągu kolejnych 20 dni e, pieniądze. Jeśli oczywiście nie chcemy zbyt długo czekać, wystarczy wejść tutaj i przekształt ten spór w roszczenie. Wówczas otrzymujemy informacje, dlaczego i tak dalej nawet po polsku wówczas napisać, czyli w naszym ojczystym języku. I to tyle. Możemy wrócić spokojnie na nasz PayPal, ewentualnie na inne płatności z eBaya. I to tyle. Mam nadzieję, że większość z Was da sobie radę samemu, bez pomocy przyjaciół, na odzyskanie własnych filmów. Do zobaczenia w następnych filmikach.